پیچھے برباد ہوئے کسے کم जी अॼ न रही ज़िंदगी सुख दूर त दुख करी میرے मेर عذاب बण گئی زندگی जिंदगी औखी सौखी शबीर गुजार किनसा जड़ी दो दिन बाकी रही जिंदगी कुछ तो सही माया ओ तेरी तन वैसी साड़ी maya you there. তুই